今の誰だよ何も言わずに出て行ったなまあいきなりこのクラスを見たら逃げ出すわねどうして私の方を見ながら言うのだ嘘つきみたいに言わないで先生さすがは姉様ですあなたもこの世界に呼び出されたのですねこれで終わりですかくなる上はデスナイト君が消えてしまったでござるあの人が新しい転校生ですかご主人様はね直文って名前だよ直文様はかての 勇者様です